نہیں uh, ہم ٹائم کڑک گندم ڈھوتے ہوتے ہیں گندم فریشر لگائیں گے پھر گندم نکلے گی ہانی چوی ٹینک دے گفری چائی نہ ودی سٹم دے یا اینڈ لیس ٹو ٹاؤن بدی دا لانڈ سٹاؤ ڈم جا اینڈ لیس نو بچا گدا گن دو بچا چڑو گڑن بڑ ٹنگڑ چا اون دے سٹینڈ لو نائی night each less ting of the no stand all day to امبن گڑا درن and less ten to stem paste gout glass tend the love test stem best and مجھ کو غزارے مبوت تے دے وسائیں کہ کیا اکتا کھڑا ہے مجھ تے لے ٹھوں پا دی گف نو اف تے یار وائڈ اسٹے وائڈ بندر ریت گال کر بس جائیں دس سٹینڈ بڑے مجھ کو نہیں آتی نہ بڑی نو مجھ کو یہ انگلیش منگلیش نہیں آتی نہ بڑی جو اس ٹائم نسوار ہم جو شد جات نسوار پٹھان کرتی ہے جگہ نسوار پٹھان کرتی ہے نسوار ہم جو شد جات بڑا اس ٹائم نہ رو تھوکتی رہتی ہے پٹھان ٹپڑے اس ٹائم گرہ بیٹھا اس انگریز دولاد ہم نے کھڑک ڈھونی ہے مجھ کے سنگی اوکھے ہوتے ہیں بچی چاہے رہا ہمارے چاہے نو بیچے گاڑی نو بیچے گاڑی روپ چاہے نو بیچے گاڑی روپ چاہے نو بیچے گاڑی روپ چاہے نو بیچے گاڑی روپ چاہے نو بیچے گاڑی روپ چاہے یار کیا آکتے ہو مجھ کو کوئی سمجھ نہیں مجھ نے کنا ڈھونی ہے میرے رنگی ہوکے وقتے ہیں تیرے نے گوڑا بیٹھنگ ڈاؤن جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کام کرو گوڑا آپ نے کام کرو